Dobar je sa manevrom, to, to je baš problem. bi bilo da između svakog od ljudi sa pticama bude po neko ko je bez, znači. ptice. Nas trojica... Nema ptica za <laughs> Dobro bi bilo, nas trojica se dobro poznajemo, znamo kako ko diše, teško da će da se desi da neko pusti preko nekog i slične gluposti koje se dešavaju kada su timovi neuigrani polako, u strelce, vičemo jastreb, ko pušta pticu, ko pušta jastreba, ko pušta orla, gori orao. To je to. Fora je u tome da, da ovaj, ako bude lisica neka, puštamo, puštamo Ako bude lisica neka, nadamo se da ćemo je odneti kući. <laughs> Mlada kokošarka kod njega, kod mene malo starija. Kod Duletorova, iskusnići. Biće, biće, biće brzine bit će snage što se tiče orla. Tako da izvolite da, da ovaj, što se kaže, uživajte <laughs> u predstavi. Tipnik za red, da, da je nešto. Samo sekund da ovo. Čekaj, čekaj, nemoj još se. Daj izlebati za kačak to da se ne, ne, Samo za 8.57. Ne, ti ćeš ići pred njega sa GoPro, on će biti veliki na GoPro. <laughs> Znači, letio ga je malo. Nije bilo, držao ga je. Da. Nije bilo uzalud. Nije bilo nerealno. Idemo dalje, bit će još. Ono! Uf, vetar, vetar. Hop! Hej! Hop! Łatja. A. Człowiek. Si naranjajo to ptico jutros? Nisu navikli na ove banatske začine. Da, da, da, prebrzo. 别别别！ A pa ućemo mi travom. Tico daj sve od sebe. Pojačamo na maks. Ono! Aj sad. Jel moguće da je zec toliko skočio? Ja ne mogu da verujem. Jedno metar i po nije skočio u vizu. Bravo, se! Kako se kod Sokolara kaže? Čestita? Zdar! Zdar! Zdar. Kaže se zdar. tu ga je Ovo Osjelo ga, znaš kako Pro. Jel to to ne puštaš više? Da, da. Staj. Sam jala. je čekaj. Hvala Buki. como é a foto? Sve na isti... Vidi, volko ga nisu preskakali, brate, i jebem li. A, joj, Pa što ne puštaš? <laughs> Prebrzo, aj? dokaz o ozbiljnoj namjeri i bliskom kontaktu. Ti to imaš u džepu pa im onda staviš na, rokat kad se komadi mojih kod Kao što smo ti obećali, mnogo više jurnjave i, i trčanja nego ovaj, ulova, samo jedna zec na strojica, ranjavanje nula, to je sakvarstvo.